हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको राउंड राउंड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है अब ये कैसे यूज होगा आइए समझते हैं तो सबसे पहले पाइथन की आईडीई e को ओपन करते हैं और यहां से ये देखिए ये पाइथन की आईडीई e मैं ओपन कर रहा हूं ये ओपन हो गया अब यहां पर ये पाइथन की शेल है पाइथन का होम पेज है इसे पाइथन की सेल कहते हैं लेकिन हमें पाइथन की सेल पे कोडिंग नहीं करनी कंट्रोल एंड प्रेस करके नया पेज लेना है ठीक है अब ये नया पेज ले लिया यहां पर ए नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और यहां पर राउंड जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज करूंगा यहां पर कोई वैल्यू मैं डाल देता हूं ठीक है वैल्यू में क्या डाल देता हूं लाइक यहां पे लिख दिया 5.7789 ये लिख दिया मैंने ठीक है वैल्यू में ये लिख दिया और इसको जीरो अंकों तक अगर मैं राउंड कराता हूं तो क्या आएगा यहां पे जीरो लिख दिया देख सकते हैं ये जीरो लिख दिया है और यहां पे प्रिंट करवा देता हूं ए को ठीक है राउंड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ये ध्यान रखिएगा F5 करके इसको सेव करेंगे तो यहां पर मैं R O U N D round के नाम से सेव कर लेता हूं डॉट .py लगाना जरूरी पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है एंटर करके इसको सेव करिएगा तो यहां पर देख सकते हैं क्योंकि लास्ट में आया सेवन से 5.77 आया 7 आया लास्ट में तो ये जब भी 0.5 से अधिक देंगे या 0.5 देंगे और जीरो अंकों तक राउंड कराने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आगे बढ़ा देगा यानी सिक्स कर देगा उसको जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं फाइव भी दे देता हूं तो भी इस स्थिति में इसका आंसर सिक्स ही आएगा देखिए यहां पर इसको दोबारा से रन करवाता हूं तो भी देखिए सिक्स आ रहा है समझ में आ रही है बात अगर क्या होगा अगर मैं यहां पर इसको दो अंकों तक राउंड कराऊं एक अंक तक राउंड कराऊं तो यहां पे दो अंकों तक राउंड करा के दिखा देता हूं तो F5 करके सेव करेंगे और यहाँ पे रन हो गया तो यहाँ देखिए ये 5.57 है ना तो ये 5.78 बन जाएगा समझ आई बात 5.58 बन जाएगा 7 8 नहीं बल्कि 58 बन जाएगा 57 था तो 58 बन जाएगा ठीक है ना इसी तरीके से ये काम करेगा अगर मैं इसको तीन अंकों तक राउंड कराऊं तो क्या होगा तो ये तीन अंकों तक राउंड कराया ठीक है F5 प्रेस करते हैं और यहां पे इसको एंटर करते हैं तो जैसे ही एंटर करेंगे ना तो 5.57 और ये जो एट है ना ये नाइन में कन्वर्ट हो जाएगा समझ में आई बात इस तरीके से ये चलेगा ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी